लव स्टोरी की सेकंड पार्ट है पिछले पार्ट में हमने देखा था टाइट स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट आता है और वो कौन है वो देखेंगे हम इस पार्ट में तो चलिए बिना देर करे वीडियो हाथ में हाथ जो स्टूडेंट्स ये है जंकू आप लोगों का new classmate hi madam John Jungkook है आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा जंगकुक तुम जाकर टाई के पास बैठ जाओ ओके तुम्हारे पास सकता हाँ, इसके बाद टाई के पास आकर बैठ जाता है और टाई को देखने में ही बिजी हो जाता है इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया आवा जावा ते इन्ना सोना इन्ना सोना लगी है हाँ चल भूख तो मुझे भी लगी है जंकू तुम हमारे साथ आना चाहोगे हाँ क्यों नहीं जंकू टाई और आयु तीनों लंच कर ही रही थी कि तभी युंजन आता है और टाई के साथ चिपक के बैठ जाता है ये देख जंकू को बहुत गुस्सा आता है लेकिन ये जंकू किसी को समझने नहीं देता बेबी लेट्स गो होम हाँ चलो फिर ताई आयु और जंकुक को बाय करके चली जाती है आयु ये लड़का कौन था ये ये ताई की बॉयफ्रेंड योंजन ये सुनने के बाद जंकुक को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर चला जाता है जंगो किसी काम से मार्केट आया हुआ था कि तभी जंगो कियोजुन को देखता है एक लड़की के साथ जो टाई नहीं थी फिर जंगो कियोजुन को फॉलो करता है और देखता है युनजुन उस लड़की की बहुत क्लोज थी और ये जंगो ने मोबाइल में कैप्चर करता है ताई और आयु क्लास में बैठकर बातें कर रही थी कि तभी जंकुक भागता हुआ आता है और बोलता है टाई टाई मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है क्या हुआ जंकुक क्या दिखाना है तुम्हें जी के मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो ताई को दिखाता है वीडियो देखने के बाद ताई और कुछ नहीं बोल पाती और दौड़ के क्लासरूम से बाहर यूनजिन के पास चली जाती है और बोलती है यूनजिन क्या है यहाँ बेबी रिलैक्स क्या हुआ है टेंशन को दिखाती है और बोलती है कौन है ये क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा हा? हाँ हाँ मैं ही हूँ ये और सुन लो गर्लफ्रेंड है ये मेरा कायल और कुछ नहीं बोल पाती और वहाँ से चली जाती है मिस्टर यंजल तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा ये बोलने के बाद जंगो भी गाय के पीछे पीछे चला जाता है आज के लिए बस इतना ही आगे तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तब तक के लिए लव यू आर्मी बाय